жыным келеді үкіметке жыным келеді кей кезде оларға күлкім де келеді менің дулатты өлтірген оңбағандар талапкердің атын дулатқа беру керек дулатты өлтірген ағамызды мал құзғындар халықтың алдында соттау керек ассалаумағалейкум халқым қазақ елі басем барлықтарыңызға үкімет басында отқандар биліктегілер форма кигендер жаңағы ешкілер басқа жұмыс жоқ па сендерде осы айналып келіп гүлнарға тиісе бердің тиісе бересіңдер келіп тергей бересіңдер оны одан да жаңағы қылмыскерлерді ізде коррупционерлерді ұстамай не ұстайсыңдар ұстай алмайсыңдар өйткені жаңағы антибиотиктің бандитский петербургта сөз бар ғой это россия можно велосипед украсть здоровье потерять а вагонами красть не сесть дейді сондай система ғой значит иә дулат ағаділдің батырымыздың қазақ батырының келіншегіне жанұясына тиісуші болмаңыздар еш уақытта өзіңнің жұмысыңды істесеңдерші тып тыныш басқасында істе бізді жаңағы қоғам белсенділерін қолдауларды қойыңыздар жасасын көше партиясы кейбір кісілер түсінбейді ғой көше партия не деп президент болсын қайыршы болсын қарапайым халық болсын бәріміз көшеде жүрміз шындықты айту керек конституцияда жазылған мен айтып тұрған руслан төлеу